have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. aspiran esas panas. sol. Quería hacer como un mini vlogcito mientras que mis papás hacían el checkout. Creo que no se escucha porque hay mucha brisa. Mientras hacían el checkout del hotel. El hotel está detrás y esta vista está muy linda, o sea, el día está demasiado lindo. Y se acabó nuestro weekend en Cartagena, sadly, pero ya em, lo vieron todo por este vlog. Creo que esto va a ser el outro del video, pero me está demasiado lindo. Espero que este vlog haya sido mejor que el anterior un poquito más divertido y que he mejorado un poco mis editing skills, pero ya hope you enjoy it espero que los inspire a venir a Cartagena este vlog, en verdad Cartagena es una ciudad demasiado linda, bueno tienes que hacer cosas chéveres también, pero eso es importante, así que eh, sí, cásense en Cartagena, hagan su boda aquí, no sé, vengan, viajen y bueno, miren detrás mío tengo un bar este es el hotel y estoy en la muralla. Y aquí es un bar que en las noches, bueno, a las 4 me dijeron, Ay, un señor comiendo, ay, qué pena. Empieza, hay un bar aquí, o sea, esto es súper chévere, súper turístico. Ah, está mi papá saliendo. Eh, pero aquí está full vibes a Casco Viejo de Panamá. The ones who know, know. <laughs> pero estamos está demasiado lindo todo. Y bueno, como siempre mucha gente, vengan temprano, that's important, como en todo lo turístico. ¿Qué dice, qué dice de esa iglesia? La tercera iglesia más antigua de la ciudad, San Pedro Claver. La única iglesia en Cartagena que tiene una maldición. ¿Que tiene una maldición? Sí, porque el que se casa ahí queda amarrado para siempre. <laughs> amor eterno. <laughs> Bueno, ya saben, cásense <laughs> ahí. y llévense esa maldición. Ay, tú también te puedes casar. Me despido este vlog. Espero que les haya gustado. Vengan al próximo, sigan, espero que sigan viendo mis videos. <laughs>